آه. إيه التعب ده آه. الحر بملمتنا كده الجو بملمتنا كده آه، بنت المتناكة دي آه. احنا ايه اللي جابنا هنا اه يا بنت المتنكله لو زبري وقف هيطرقع البنطلون مش قادره آه. هطلع له صورها ووريها للواد بولا ترى يا راجل يا مقرف ده انت عينك خرمت البنطلون ايه الاحمق دي الاحمق ايه ما فيش حاجه ما فيش آه. آه. آه. آه. مش قادر لا مؤاخذة يا برنس الجن <laughs> مش عايز يشتغل ابن المتنكة مع اني لسه شحنه ب 20 جنيه ما تيجي ادلك لك حتى الشبكة واقفة استنى حاول تاني حاجة هيشق على رجلك اوعى اوعى عبد الله الكلب بيتفاير على رجلي ايوه بقى تتقيلة كده ليه يخرب بيت امي كده شايف حاجة ايه؟ آه وش جلط في النظارة النظارة ايوه ما هو ده هو ده اللي انا مستنيه ايوه هو ده هو ده هقتلكم هقتلكم كلكم هقتلكم كلكم اخش على النت اخش على النت اخش على النت واتفرج على سكس آه. آه. ايه ده ايوه بقى خط مقياس بقى الواحده حست ان وشها قشت من كتر الشمس يا حلاوه يا حلاوه Oh <laughs> شفت ولاد المتناكة بيعملوا ايه <laughs> تعالوا مصمصوا يا ولاد المتنا السم الهبل تعالوا غيروا طعم بقكم يا ولاد المتنا